नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेडिका सिंगम के गेमिंग की दुनिया में तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम वापस से आज बी का एक और गेम प्ले कर रहे हैं और हमारे साथ बाबू भैया हैं तो चलो बात करते हैं बाबू भैया से और बाबू भैया क्या हालचाल हेलो बाबू भैया हेलो बाबू भैया लगता है बाबू भैया थोड़ा सा बिजी हो गए हैं हेलो बाबू भैया हेलो क्या हो गया बाबू भैया अरे कॉल आ गया कॉल किसका मम्मी का मम्मी का हम्म। तो क्या हो गया भाई काम क्या करना मम्मी के बार बार मम्मी कॉल कर रही है <laughs> अरे मम्मी बाहर है ना इसलिए अच्छा बाहर है तो अभी क्या कॉल पे है या अभी करो के कॉल कॉल आ रहा है मैं एक बार आप रेडी करो मैं आता हूँ बाद में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो चलो गाइस अपन स्टार्ट कर देते हैं जब तक वो अभी कॉल लेते हैं बापू भाई अपने This is a simulation game set in a virtual world and does not hello represent real team life. Hello Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. Watch out! Hello Watch out, team watch out. Watch out, Watch out! watch out, watch लगता है out, टीम में कोई है नहीं क्या होना तो watch चाहिए भाई out, watch out, watch out, watch out. वो ग्लेशियर है इसके पास तो सही है बे ये दे देगा glacier I need a weapon hello team hello क्या हालचाल ओके गाइस आप सभी लोग यूट्यूब पे हैं लगता है कोई आवाज़ नहीं जा रही लगता है मेरे ऑन पे हमारे बाबू भैया एफ के हैं तो तब तक अपन यहाँ से खाली कर दे भाई देखो लूटने में अपना ही मजा है लेकिन स्नाइपर का सप्रेसर मिला है लेकिन स्नाइपर नहीं मिलेगी देखिए ना गाइज ये हमारे साथ चोट हमेशा होती है आपने देखा ही होगा प्रेशर लूट लें भाई गाइस भाई मेरे को का 98 से बंदा मारना है बताओ ये कार 98 मांग रहा है वे मिशन करने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे बताओ यार अभी तक तो जोन में है लगता है बाबू भैया आ गए हेलो बाबू भैया हेलो बाबू भैया गने नहीं मिलेंगी आपको एस मिलेगी बाबू भैया पास ट्वेंटी सिक्स हुआ दूसरा कहाँ थे Marked a location. गाइस आप देख लो स्नाइपर जैसे कि अब आप आपको बताया देख ही पा रहे हो मैं नहीं बताओ तो मेरा किल ले गया बे ये तो मेरा ही किल ले गया बे पूरा ही क्या हो गया सब बढ़िया ना अरे यार वो कॉल आया था कि वो एल आई सी ना एल आई सी हाँ तो एल आई सी का आईपीओ खुल रहा है ना तो होल्डर वालों को ज्यादा दस परसेंट का कुछ ज्यादा फायदा है हाँ, हाँ। तो एल आई सी के मतलब वेबसाइट पर रहना और रजिस्ट्रेशन करना था पैन कार्ड अच्छा, गया ना क्या चीज रजिस्ट्रेशन वगैरह करूंगा बैठ के आराम से करूंगा अच्छा बढ़िया खेल ले आपने तो ना कर रखा है लाइफ नहीं क्यों तो आईपीएल लोगे क्या बड़े लोगे यार क्या कल का तो देखो मार्केट डाउन का ऐसा लग रहा है यार इसको दोबारा मारा मैंने इसको तो मैंने मार दिया था दोबारा आ गया ये लेटा हुआ बंदा हो रहा देखो नीचे वो सामने लेटा हुआ है नीचे आ रहा हूँ मैं नीचे आ रहा हूँ रिकॉल टावर यही कहीं है क्या जिंदा वो कैसे आ गया ये चलो गाइज हम रश करने जा रहे हैं ठीक है ठीक है लेकिन वो तो भग ही गया भाई मार्क द लोकेशन भाई रिकॉल टावर भाई The return would be मुझे काम 98 से बंदे मारने हैं बंदा जाए आएगा तो जोन में जोन में चल लो जोन में जाएगा जोन डैमेज देगा अरे बाबू भैया हम्म। यार मंडे को थोड़ा सा देख लेना स्टॉक में लगता नहीं है सही है रिवाइव करो रिवाइव करो उसको उसका एक बंदा और भी बंदे होंगे उसके position. यहाँ कहीं होने चाहिए बंदे कार 98 भाई इसमें पड़ी हुई है मार्क द लोकेशन मेरे पास है इसको भाई किधर मार रहा है भाई वॉच आउट एक वो एक स्टेमिनल उधर की साइड ही होगा उसका एक और बंदा चलो रश करने चले अपन क्या कहते हो गज ओह नहीं नहीं नहीं नहीं भाई शील लगा लिया बंदे ने मार्क द लोकेशन शील्ड लगा लिया भाई कोई यहां साइड भी बंदा है ऊपर छत पे भाई एक नंबर ऊपर छत पे है हां इसके ऊपर ही है इसके पीछे पीछे पीछे पीछे जाओ पीछे से एक नंबर पीछे से जाओ पीछे से पीछे से हाँ अब उसके ऊपर तुम चढ़ जाओ Marked a location. एक बंदा है ये बंदा बचा है हां बिल्कुल बिल्कुल इसको आराम से मजे से मारेंगे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा मार्क द लोकेशन तो इसी के साथ गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को रेडिकल सिंगम के नाम से यूट्यूब पे चैनल है गज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट और भी लिख देना कि आपको कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है अच्छा टीम चलो बाय बाय एक और ये करते हैं आ जाओ बाबूलाल जी फटाक से आ जाओ Babulal ji oh my god चार किल के साथ ये बंदा और हमारे दस किल हैं ये क्या मजाक है पे गाइज ये आप देख सकते हो ये क्या मजाक है पे चलो हम लाइक दे दे बंदे को यार लेकिन चार किल और हाउ हाउ तो बाबूलाल जी आप रेडी हो क्या ठीक है रुके क्यों तो बिल्कुल बिल्कुल सर रेडी हूँ हम्म, अच्छा रेडी हो तो चलो स्टार्ट करें हाँ। पता नहीं क्या क्या मिलता है हमें देखो गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पार्ट सही लग रहा है और हाँ आप नीचे अगर कमेंट में देखोगे हमने काफ़ी सारे आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स डाले हैं जो आपको बहुत सस्ते में मिल रहे हैं अभी अमेज़ोन पे तो आप उन प्रोडक्ट्स पे भी आप नज़र मारिएगा अगर आपको बाय करने हो आप डायरेक्टली उस लिंक से सीधा अमेज़ोन वाले प्रोडक्ट की साइट पर जाएंगे और आप बाय कर सकते हैं बट ये लिमिटेड ऑफ़र रहेगा गैस तो आप इसको ध्यान से और जल्दी से ही ऑर्डर करें हेलो टीम हेलो कोई है टीम क्या लाल जी अपने अलावा कोई बात ही नहीं करता क्या ऐसे ही है सर सब मरेंगे तब आएंगे लाइन में सही बोले बाबूलाल जी वैसे भी मरने के बाद तो गर्लफ्रेंड से बात करने जाना चाहिए किसी और की हम्म। अपनी तो है नहीं हाँ, तुम तो शादीशुदा अरे हम तो भाई शादीशुदा हैं तो क्या हो गया भाई मैन विल बी मैन बंदे ने सबसे बाहर उतारेगा लगा ही था हाँ, मुझे मुंह पे उतारेगा और बाहर उतारेगा Gracias. और फिर मर भी जाएगा जिंदगी का नाम लिखा है मन देना नाम तो लिखा है अपन तो यहाँ से निकले जिंदगी का नाम है लेकिन जिंदगी में निर्माण में है पास Yes, middle man. Please recall me. Recall करके क्या होगा अब जो मैंने आजकल से बहुत सारे करने इनकम कम कम कम कम कम कम सुन लेता आपका कार्ड नहीं है दोस्तों का I'm recalling a teammate. तो और क्या बोला था आपको थैंक्स क्या सर अभी सपनों में ही जीतते हो क्या उनका एक मार दिया ना आपने कंप्लीट एक तो मार दिया दो तो नॉक किया पूरा कंप्लीट मारा है पूरा कंप्लीट उड़ाया था वो आएंगे तो गारंटेड आएंगे कौन लड़ रहा है जो भी लड़ रहा बस मैं नहीं लड़ रहा आप पकड़ पकड़ के मारेंगे अच्छा लगेगा देखो क्या पकड़ पकड़ के मारेंगे अच्छा लगेगा आप लोगों को भाई इसको रिकॉल कर दो एक को एक रह सकता है आ सकता है वो भी मरने जाएगा अभी चिंता की कोई बात नहीं प्लीज रिकॉल मी हां I will see you medical I'm recalling a teammate. Thanks. इस गेम में हमें स्नाइपर और ये दोनों मिले बस सप्रेसर लेने जाना है मेरे को बताएगा सेंटर में लग रहा है मुझे नंबर फिर उतर गया जाने तो अपन भी उधर ही की साइड स्नैप कर रहे हैं बट स्नैप लगेगा नहीं वो अलग बात है उत्तरी अरे अरे गाड़ी से मारा साला नौ क्या वो गाड़ी वाला पक्का ना अरे हमने नॉक किया भाई हमने नॉक किया है दोनों को तुम काहे घबरा रहे हो अरे हमें गोल गोल घुमाएंगे रे यार हम इस साइड में आए हैं कि इस साइड तो में जब कंट्रिक मारेंगे वो उस साइड में चले गए कहा है ओए गाड़ी लेके मत आओ मेरे पास नहीं आओ उनके पास होते हुए जाओ जाओ जाओ डरा दो नहीं है क्योंकि मैं भी ना घर वाले घरेलू भी नहीं क्या पास तो भी से काम करते हाँ। और सारे मैच में सारे बेस्ट है ना तो Marked a location. देख लो क्या वो मैं गलत होता है यहाँ Marked पे a location. अरे यार बहुत बहुत बंदे हैं मेरे पास तो Gracias. सबसे बच्चा तो सुबह बनते है कि वो जल्दी में घंटे हिसाब से सुबह अपने पसंद के हिसाब से दोनों तरीके से देखते हैं और लड़के को देना मैं मानता हूँ लड़कों को देना बहुत सोच समझ के देना चाहिए लड़कियों को क्योंकि लगता है कि ठीक है और छुपा है तो अच्छा लगता पूरे तो दिन वो आप जब भी आप करा रहे हैं तो उनको फोन कर रहे अपन चारों तरफ से घिरे पड़े हुए हैं तो चारों तरफ से हम घिर चुके हैं मैं खुद गिर गया था यार चारों तरफ से बोरा बोरा बोरा बोरा बोरा अबे माउस क्यों नहीं उठ रहा बे क्या यार इतने गंदे स्नाइपर देखे कभी किसी के वहीं कहीं से तो मार देते भाई तो गोलियां तो उधर से चली थी बोले बोलो बोलो बोलो भाई रुक जाओ भाई साला बहुत ओए लेवल थ्री का हेड पड़ा है लगा ही नहीं लेवल थ्री का लेवल थ्री का हेड पड़ा है अच्छा इधर इधर इधर इधर ओह माय गॉड चारों तरफ से बंदे थे हमें घेर के मारा गया है गलत बात लेकिन इनका एक साथी तो मार चुके हैं अपन चिंता की करने बात नहीं अच्छा ये सोनम सिंह थी तभी है ना सोनम सिंह अपना अकेले खेल गई थी ये सोनम सिंह थी इसलिए ना पूरा बीच में लेके चली गई बीचों बीच हम्म। तबाही के बीचों बीच तो स्टार्ट करें यही मैप या कोई दूसरा मैप खेले आज रैंक वाला खेलो आज रैंक खेले हम्म। क्लासिक में रैंक कर चलो स्टार्ट करते हैं देखो मार तो दोनों जगह खानी है एनिमी को नहीं अपने को तो गाइज ये हमारा आखिरी गेम होगा आज के लिए आज हमारा ये आखिरी मैच रहेगा अपना आ, इस, इसके अंदर बीजीएमआई के अंदर गाइज अगर अच्छा लग रहा है ना गेम प्ले तो आप यार गाइज प्लीज थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा गाइज हमारी तलवार निकाले भाई फॉलो मी अपन नंबर फोर को नंबर फोर को फॉलो कर लिया भाई नंबर थ्री को फॉलो कर लिया नंबर थ्री को कर लिया यस यस भाई गाइस देखो अगर आपको गेम प्ले अच्छा लग रहा है ना तो गाइस यार लाइक कमेंट कर दो कौन सा आपको पैसा लग रहा है पैसा थोड़ी ना लग रहे हैं गाइस तो लाइक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी करो फटाक से उसमें भी कौन सा पेट्रोल लग रहा है दोस्तों हाँ, स्टार्ट करे तले देख रखे बोला तो हम थोड़ा सा चल बूटी दी ना ओए ये कैसे हाथ लेके जा रहे हैं ये नीचा है हां तेरे बजरा हुआ पिस्तौल मिल गए भाई साहब पिस्तौल से तो अपन उड़ जाएंगे उड़ाना है भाई उड़ना नहीं है आउट ऐसा है क्या आउट किसको देखे हैं पिस्तौल तो हमारे पास भी है लेकिन थैला नहीं है वह भरने का हल्ला मिला क्या भाई हल्ला तो नहीं मिला ऐसा लग रहा है सब लूटा हुआ यहीं पर ये अपने साथी और क्यों होता भाई इतने सारे घर इतने सारे घर में भी ऐसा लग रहा है यार क्या लूटे I got supplies. चॉप वाली और अपोनेंट्स को देखना भाई लेवल थ्री के हेलमेट मिलेंगे हाँ मिल गया मिल गया भाई थैला अब मिल वो भी लेवल टू था यहाँ गाड़ी रखी हुई है नहीं गाड़ी गाड़ी बजा बजा गाड़ी है गाड़ी तो मैं कौन बेटी जो नहीं मैं वो करे नहीं Balik Thank you. गाइस अगर किसी को चाहिए हो तो ले लेना गाइस यहाँ पे रख दीजिए एम जो पबजी में तबाही है लेकिन बीजेएमआई में मजा किया है अरे मेरे को चाहिए हाँ तो लेना ना मना किसने क्या भाई कृपया आप मेरे पास आए और लेकर के जाए हाँ, भाई चलो चलो चलो भाई चल चल चल चल भाई इधर नहीं नहीं तो थोड़ा लूट के चलेंगे भाई सर्कल में ही अपन चिंता चिंता की कोई बात नहीं हाँ, हाँ, गन गन के गंदे गन ही नहीं मिली गन के गन नहीं मिला ये चल रहा है गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकल भाई चंदन गाड़ी एलेक्स गाड़ी निकाल गाड़ी गाड़ी कोई मैच नहीं बाबूलाल जी यार वहां से गाड़ी ले आओ वहीं पे गाड़ी जो भी है नहीं अरे गाड़ी है वहां पे अरे अभी लूटने पर ध्यान है अपना अपने दुक, दुकान पे जाना है यार दुकान पे से कुछ खरीदना है तीस गोल्ड हो गए दुकान नहीं है क्या अच्छा उधर ही है क्या यार बहुत दूर आ गया तो, तो। यहाँ से गोलियां कौन मार रहा है बे बाप मार रहा है अच्छा गाड़ी जा रही है हाँ हाँ ये रिपोर्ट किसी को आएगा हाँ मैं रिपोर्ट किसे मैं कर दूँगा Marked a location. Get in the car. Get in the car. Defend the mark. Watch out. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. Head toward this point. I'm out. Need ammo. Mm. consumables. सामने बंदा है यार और इतनी देर से और इधर आप बचाओ ने उधर की साइड आओ ना उधर की साइड बनते हैं उधर की साइड बनते हैं दोनों साइड Please recall me. अंदर निकल हमारे घर location. कहा भाई दोनों दोनों गायब हो गए अरे भाई ये कहाँ से मारा बे कुछ भी कभी इसलिए मारा कुछ भी हैकर है क्या मैं तो उसके उसमें था भी नहीं मैं तो कवर में था इधर था पेड़ के पीछे सालो भाग गया गायब भी हो गया भाई क्या बात है गायब हो गया बंदा हम्म। अपन ने तो उसका एक बंदे को मारा साले यहाँ Please पे तो recall me. जा Chandan black Don't give up. Your teammates need you. ओह, इधर जा भाई एक इधर नंबर भाई Please Prison recall पे। me. हाँ भाई प्रिजन की तरफ जा भाई अपन जयपुर राजस्थान के हैं भाई धन्यवाद भाई रिकॉल ये बैक प्लीज रिकॉल मी जाने रिकॉल गर्नु ऐसी बेटा कौन डाउन से दी इतना लंबा जाएगा भाई टाइम ओवर हो जाएगा जब तक तो पहुंचेगा जो ना जाएगा हेलो हेलो हाँ भाई ये टाइल होगा ना Please recall me. गाड़ी वाले गाड़ी गाड़ी गाड़ी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी गाड़ी गाड़ी से इक्वल का इक्वल जल्दी जल्दी जल्दी भाई जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जंबे तो तो यार अगर आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो गाइस तो, तो यार नीचे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वो हैकर था या क्या था क्योंकि अपने को कवर में मारा था दो शॉट में प्लीज रिकॉल मी बस यार ले लो क्या बोल रहा है तुझे तो भाई वो आपने बंदूक तो स्टोली आया था मैं का पुंजे बस एक एम था इधर ही डायरेक्ट पाई थी एक एम हाँ हम्म। लूटना है और लूटना है लुई ने तो गाड़ी निकाल लुई नहीं नहीं लूटना पहले भाई भाई गाड़ी पे चढ़ भाई गाड़ी पे गाड़ी निकाल गाड़ी भाई गाड़ी निकाल अरे भाई कैसा नुबड़ा जैसा लूट रहा है वो लूटा हुआ करता हूँ वो एक नंबर है भाई वो दो नंबर एक नंबर तो भाई ये रहा तुम्हारे गाड़ी में जितने लोग आएंगे सबको चबा देगा लुटेड लूटेड है लूटेड है घर रुकना ही नहीं है गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो फिर खत्म Oh, location. ड्रॉप है चलो ड्रॉप है सीधा ड्रॉप तो ड्रॉप पे लैंड नहीं होते यार मार्क द लोकेशन आई प्लेन ओए प्लेन इधर है किधर है मार्क Watch out! गाड़ी निकाल भाई गाड़ी निकाल ड्रॉप टूट रहा है वो भाई और एक उस साइड में भी है Yeah, yeah. गाड़ी है पीछे लगता है नंबर फोर भाई काफ़ी अच्छा ज़्यादा फोटो निकला है गाड़ी निकल गाड़ी निकल वहाँ एक भाई बहुत एनिमी वहाँ उधर भाई जानो उधर एक घंटा जानो देने के डरो नु बोल दे डरो नु जे देना जानो देना इन डरो नु ना तो कब तो आई किल वहाँ फर्स्ट ही मजा होता है इन्हें तो में तो हम्म। वो तो गाइस ज्यादा नहीं कर सकते इसमें अपन क्योंकि ऑलरेडी अपन टीम आ चुकी थी नॉक में अपन ने एक तो नॉक किया था ये मुंह एक लेवल बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस अगर अच्छा लगा हो तो गेम प्ले आप प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा नीचे और नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप उसमें भी आप कमेंट कर दीजिएगा नहीं तो अगर अगर नहीं करना चाहें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं tata bye bye bro recall तो नहीं होगा वहाँ पे है बंदे ऑलरेडी रिकॉल नहीं होगा रिकॉल नहीं होगा बंदा है वहाँ पे डेटा हुआ है नहीं हो सकता रिकॉल लेटा हुआ है बंदा आगे आगे सामने देखो हाँ इधर ही सामने स्ट्रेट हाँ स्ट्रेट वो देखो लेटा हुआ बोला था लेटा हुआ है कोई ना गाइस यूट्यूब पे चैनल है रेडिकल सिंगम उसको सब्सक्राइब कीजिएगा रेडिकल सिंगम यूजर नेम ही है अपना रेडिकल सिंगम हाँ, हाँ, ठीक है ब्रो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपका ये वीडियो भी है ना डलेगा यूट्यूब पे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो हाँ ठीक है ओके ब्रो बाय बाय तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मिलेंगे अपन सर अगले गेम प्ले में अगले गेम में तब तक के लिए guys tata bye bye and take care guys अपना ध्यान रखिएगा